Orain, museoak proposatzen duen bigarren galdera aztertxera goaz, hau da, Gernika Lumoko bombardaketan eta Espainiako gerrate zibilian gertatutakoa. Denboran zehar bidaia bat egingo dugu eta mile bederatziren hogeta mazazpiko apirilaren hogeta zeira joango gara. Begoinaren etxera sartxera gonbidatzen zaitut eta Gernikako emakume honek bere orduko bizitza ezagutxera emango digu. Eta berarekin batera, egun horretan gertatutakoa bizia al izango dugu une batez.